Nginibingelele bahlali ngiyathemba ukuthi niyaphila. Lana ngizonitshela ngevidiyo ethe yasabalala vele umhlaba wonke ngoKelly Khumalo. Lapho Nkosi yami abantwana abancane yazi becula becula ngaye uKelly Khumalo. Kusolakala ukuthi kunomunye wothisha okuyena owenze le vidiyo wayifaka ey'nkundleni zokuqhumana. Manje ividiyo yakhona ihambe iyasabalala phela iy'ngane ziyacula, zicula ngaye-ke phela uKelly Khumalo nomonakalo owenzakala phela kuSenzo Meyiwa. Iy'ngane ziyasho ukuthi ziyamzonda uKelly Khumalo. Awukumeke ngize nazo wemhlali ukuthi ngiyibone kanjani le video icula ithini bahlali. Ningakhohlwa-ke uku-subscribe-a ni-like-e ningifollowe bahlali ngizoleke nginicobelela izindaba bahlali. Ngiyanithanda. video-ke lena yakhela ikhumalo iy'ngane zicula ngaye zisho ngendlela ezimzonda ngayo ibonakale vele ihamba virally, iy'ngane zisekilasini ziyacula zisho the way zimzonda ngakhona uKelly Khumalo ngoba wenzakalisa uSenzo. Eyokuqala vele ibonakala iphethe ihawu nenduku ililizela vele ukuthi yabo isho izaga ithekusuka emva kwalokho kwazongena ugeli naye omncanyana wabe esho naye ngezwi lakhe ukuthi uyamzonda ukheli khumalo ngoba wabulala usenzo meyiwa yabo nje isho kanjalo ingoma yakhona angazi ngizothi ingane lezi lengoma zithathe phi kodwa kuyasolakala ukuthi phela ingane ungazibona zisho into ziyithole ebantwini abadala, zithe zayifunda kubona, zayilalela kubona, zase zayicula-ke iy'ngane obvious ukuthi ziyitholile lento ukuthi kahle kahle ihamba kanje. Nazo-ke ziyayicula-ke ingoma yakhona, koda manje into ehluphayo ukuthi ubani lo thisha obekade ezirikhoda ley'ngane zicula kanje ngoba kuyakhombisa ukuthi zisekilasini, zisegumbini lokufundela koda manje besezarikhodwa-ke le vidiyo asazi-ke bahlala ukuthi uyena muphi-ke lo thisha ey'nkundleni ngoba manje kucaca ukuthi engathi isikole sakhona sidla eZulu KwaZulu Natal akakaqondakali ukuthi kuzothiwa isona siphi lesi sikole esithe saba nothisha owenza into efana nalena isona siphi lesi sikole esithe saba nothisha ovumele iy'ngane ukuthi zisabalalise into efana e, ukuthi zicule into efana nalena. Koda-ke phela iy'ngane mazithe zayithola into iculwa abantu abadala ngeke wena thisha uzijike ngoba sezifika esikoleni ukuthi azingayiculi lento already seyiseke ey'ngqondweni zayo seziyayicula noma uzothi uqala uzijika uyazi ukuthi uma ingane uthi ujikwe ekutheni ungayenzi into ewukuthi wena loo nto isingenile emqondweni wakho eyagxila ukuthi unganakile nje uthuke usuyenza uthi unganakile nje uthuke usuyenza kodwa-ke manje yale ngane uyabona ukuthi vele bekuhlangenwe ziyacula vele kunale eqalayo vele yomfana isho isho bese kuzozala yentombazane nalezi ezinye zivume zivume kanjalo uyabona ukuthi into ebengathi ibiplaniwe lena so-ke asazi bahlali ukuthi kuzothiwa isukela kuphi kodwa manje mina ngibona engathi ithele inomthelela ukuthi ingane zingahloniphi zingamazi umuntu omunye omdala siyazi ukuthi impela ukheli khumalo umuntu ozondwayo ngokuthi usolakala ngokuthi wenzi wenzakalisa usenzo meyiwa kodwa ke manje asingayifaki leyo influence ezinganeni asingawufaki lo mthetho ukuthi nengane engqondweni zazo kunge emideni kugxila ukuthi iy'ngane-ke manje fanele zizonde ukheli khumalo akube ngumthetho ozodlala indawo yawo nothi-ke manje uthi sesifaka abantwana bazokhula benaleya enga yokuthi vele ukheli khumalo uyisifebe saseGoli sizokhula sinalo ngqondo ingane yokuthi okay umuntu owenza kanje kushuthi ukanjena ubizwa ngaleli gama angicabangi ke mina ukuthi kube ivideo enhle lena nange noma kuthiwa impela siyamzonda uKelly Khumalo or noma kuthiwa ke uyazondwa uKelly Khumalo ngokuthi wenzakalisa usenzo meyiwa kodwa hayi ezinganeni niyazitrauma stigmatize-a iy'ngane ngalento eziyenzayo manjena ukuthi zizoba semaculweni zizovidorayiza zicula amaculo amambi kanjena adicilela phansi engqondweni akukho kuhle bahlali hhayi angazi bahlali-ke ninakethi nizoyibona kanjani le ndaba koda-ke nje akubukeki bahlali ngiyanithanda kodwa bahlali ningakhohlwa ukusubscribe-a ni-like amavidiyo wami, ngiyanithanda uLeya.